Всем хай, ребята, с вами Туфи, и в этом видосике я хотел поговорить о такой игре, как Call of Duty. Многие из вас, наверное, играли в эту игру, особенно в Modern Warfare 1. Так вот, зачем я на начал этот видос? Я хочу поговорить о, сам, о пяти самых сложных миссиях Call of Duty. Не буду медлить, поехали. И да, этот топ основывается лично на моем мнении. И тут что-то может быть не так, ну как вы думаете. И если вы не согласны с моим топом, тогда просто напишите свой топ в комментариях. Ну, какие вы миссии считаете самыми сложными. Ну и пятое место в нашем топе самых сложнейших миссий серии Call of Duty у нас занимает миссия Лотосовые башни. Как по мне, так эта миссия, она является такой достаточно сложной, там, где вы сначала должны помогать египтянинам в борьбе против Нильса, потом мы бегаем за Тейлором. Мне кажется, ча... но мне кажется, не начало самым сложным, а когда мы уже начинаем бегать за Тейлором, когда там уже появляются боты. Мне эта часть уже кажется достаточно сложной, потому что когда я проходил игру первый раз, мне это было сделать сложновато. Ну и четвертое место в нашем топе занимает миссия Гипоцентр. Да-да, она тоже из Call Балков с 3. С какой-то сборищем ну, третий, третьего Black Ops. Ну ладно, окей. Почему она сложная? Мне кажется, она, она для меня казалась сложной не потому, что там вот эти 54 бессмертных, а из-за того, что ну, там опять же с роботами, которые бегут на тебя, сва хотят свернуть тебе шею прям. Потом, когда мы еще сражаемся с дезом те, кто хотят пойти эту колду, извинить за спойлеры. Когда мы сражаемся с дезом потом его приходится... Ладно, это я уж не буду говорить. Ну, потом, короче, ну, я больше всего мне раздражали эти боты, и, честно говоря, когда я впервые проходил эту миссию, я даже боялся немножко. Окей, следующая И середину нашего топа занимает миссия Call of Duty 4 Modern Warfare «Убить одним выстрелом». Я думаю, многие из вас удивились, то, что тут оказалась эта миссия в топе самых сложных, но, как я говорил ранее, этот топ основывается на моих на моем мнении. И для меня эта миссия показалась сложной, потому что были собаки, которых, которых я чертовски боялся, когда впервые проходил Call of Duty. Ну, не, ну really, я прям боялся, когда там вот накидывались они. Даже когда, помню, проходил все в камуфляже, когда он говорит ему, вот эта дикая собака, тот момент я никогда не дослушивал его, и все время убивал собаку, и поэтому я, бы, я никогда не мог пойти миссию севкам для штук. Чуть позже я узнал о том, что... Оказывается, нужно просто обойти эту собаку мимо. Мне Дэйк тогда подсказал. Ну окей, переходим к следующей миссии. И второе место в нашем топе занимает миссия из Call of Duty. Войд, отвар, крах. Я считаю эту миссию сложной, ну, потому что тут куда не посмотришь, там везде пулеметчики, то снайперы, там, то РПГшники, там какие-нибудь там. Ну, эту миссию я считаю сложной, потому что там везде немцы, только жалко, что Гитлера не было, я бы его застрелил бы. Ну окей, короче. Ну, я думаю, вы уже поняли, почему эта миссия мне кажется сложной, потому что там везде огонь, куда нигде, в общем, невозможно спрятаться. Ну окей, короче, финал. Точнее, последняя миссия. Почти пора, Юрий. Встреча пройдет на втором этаже. Да, ребята, это Call of Duty Modern Warfare 3, братья по крови. Тут я слегка приврал то, что это эм, самая сложная миссия. Я ее включил в топ, топ, потому что она такая там сложно, сложноватая. Но ну, еще и на том, и на том, что в этой миссии погиб сам Соуп. Но ну, вообще, колорит Modern Warfare 3, мне кажется, очень самой грустной частью Modern Warfare, потому что там погибает Юрий, там, ну на Юрия мне как-то пофиг. Комаров мне тоже, но самое главное, это что там погиб Солп. Мне это очень расстроило, когда я об этом узнал. Ну окей. На этом мой доск подошел к концу. И да, кстати, чтобы вы знали, почему я ввел в этот топ Call of Duty Black Ops 3. Ну, потому что один мудрый человек сказал вот так вот. Она офигенная! Это просто новое слово, чувак! Там, там реально взрывы, там, там эмоции! Ты видел это оружие? Там все просто офигительно! Но, ну, но, ну, но ну, там нет Кевина Спейси, да, в этот раз его нету, это, конечно, огромный минус, но в остальном это... Вот ты знаешь, многие сейчас говорят, мол, типа, Call of Duty скатилась, говно, старое двигло, графика плохая. Вот что ты скажешь об этом? Кто эти придурки? Там...